السلام علیکم دوستوں کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرام سے دوستوں آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو دانش سکول کے حوالے سے ہے کہ دانش سکول آپ کے بچوں کے لیے کیوں بہت زیادہ ضروری ہے اس کی امپورٹنس آپ کے بچوں کی لائف میں کیوں ضروری ہے یا وہ بچے جو دانے اسکول کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دانے اسکول کتنی اہمیت رکھتا ہے دیکھیں سمپل الفاظ میں کہ دانے اسکول وہ ادارہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا اتنا اچھا اسکول ہو جس میں بڑے بڑے پلے گراؤنڈز ہو کھانے کی سہولت ہو اور اچھی تعلیم دی جائے اچھے ٹیچر ہوں اچھا ماحول ہو اور ہر قسم کی سہولیات ملے ہمارے بچوں کو ایسا سکول آپ لوگ جب تلاش کرتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی سکول آپ کو ملتا ہے جس کا نام ہے پنجاب دانے سکولز اب پنجاب دانے سکول پورے پنجاب کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس کے تقریباً بیس سے پچیس اس کی برانچز ہیں جس میں سینٹر آف ایکسیلنس بھی ہیں اور دانے سکول کے اپنے کیمپس بھی ہیں گرلز اینڈ بوائز اب چاہے آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ اچھا پڑھنا چاہتا ہے اچھی اپنی لائف سپینڈ کرنا چاہتا ہے تو دانے سکول ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ کی اولین ترجیح ہوگا ہمیشہ اب اس میں سب سے بڑی بات کہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے آپ کی جیب سے ایک روپیہ بھی نہیں نکلے گا اب پر منتھ ایک بچے کے اوپر کم از کم پینتیس سے چھتیس ہزار روپے کا خرچہ ہو رہا ہے ہاں جی تھرٹی سکس تھاؤزینڈ تک کا ایک بچے کا ایکسپنس ہے پر منتھ جس میں اس کا یونیفارم ہے بکس ہیں ٹریک سوٹ ہیں اس کے کھانا ہے اس کے ہاسٹل کے چارجز پڑھائی کے چارجز ہر چیز گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے بچے کو فری دی جاتی ہے اب اگر آپ کے بچے کو ایک فری ہر چیز دی جاتی ہے تو آپ کا بچہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور ہوگا اور صرف اور اس کو ایک ہی کام ہوگا کہ پڑھنا ہے اب بچے کو سپورٹس بھی ہم لوگ کرواتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں اب سپورٹس جب کرواتے ہیں بچہ فزیکلی اسٹرانگ ہوگا اور جب ہم اچھا پڑھاتے ہیں تو بچہ مینٹلی اچھے طریقے سے اسٹرانگ ہوگا اور امپروو کرے گا اور اچھے مارکس لے گا اب فزیکلی سپورٹس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سپورٹس میں آگے آتا ہے اور پورے پنجاب میں لاہور اسلام آباد فیصل آباد جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں وہاں پہ میچز ہوتے ہیں بچے یہاں سے جاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں اپنے اسکول کا نام روشن کرتے ہیں اور بہت کچھ بچوں کو سیکھنے کو ملتا ہے ابھی ہماری ٹیم دان اسکول بوائز حاصل پور کی اسپورٹس دو ہزار اکیس کے اندر چیمپئن رہی ہے جتنے بھی کیمپس تھے سینٹر آف ایکسیلنس سب کا آپس میں کمپٹیشن ہوئے اور دان اسکول بوائز حاصل پور ون کر کے آئی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے اسی طرح ہر سال کوئی نہ کوئی کیمپس جیت جاتا ہے اب دانش اسکول اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور کر رہا ہے آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے رات دن یہاں پہ ہم لوگ بچوں کو ہر قسم کی فیسلٹیز دے رہے ہیں ہر قسم کی گائیڈ لائن دے رہے ہیں یہاں بچے ہمارے سپرویژن کے اندر رہتے ہیں اور اچھے سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اچھے اچھا مارکس لے رہے ہیں اور اپنی لائف کو امپروو کر رہے ہیں صبح ساڑھے پانچ بجے سے لے کر رات کے ساڑھے دس بجے تک بچے اچھے سے اچھا پرفارم کرتے ہیں اور اپنی لائف کو اپنے فیوچر کو سکیور کر رہے ہیں تو دانش اسکول اس وجہ سے امپورٹنٹس ہے دانش اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہ بچے آپ کے بچے ہمارے بچے جو یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یا میرا آپ لوگوں کے لیے میسیج ہے کیونکہ اس میں ہمیں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا آپ کے بچوں کو ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں چھبیس دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشنز کروائیں ایڈمیشنز کی کچھ ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں بھی لنک ہوگا آپ اس میں لنک میں جا کے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اور کانٹیکٹ بھی میرا سکرین پہ آ رہا ہوگا کانٹیکٹ نمبر کلرکس کا جو کہ آپ کو گائیڈ لائن ہر وقت چوبیس گھنٹے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ چھبیس دسمبر سے پہلے اپنے بچے کی رجسٹریشن کروائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ کے ایک ہی گھر میں سے دو بہن بھائی پڑھ سکتے ہیں دو بہنیں یا دو بھائی یا ایک بھائی ایک بہن ایک ہی کیمپس میں پڑھ سکتے ہیں پہلے ایک بچے کو الاؤ تھا اب دو بچے پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں ہو گئی ہیں تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کے اوپر تھوڑا سا آپ سوچیں ان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں ہم لوگ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیمپس میں لے ہیں بس آپ کے بچے کی پانچویں کلاس پاس ہونی چاہیے بارہ سال ایج ہو اور آپ کی انکم پندرہ سے بیس ہزار پیرنٹس کی انکم اس سے زیادہ نہ ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کر آئیں اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کریں ہم لوگ یہاں چوبیس گھنٹے پڑھا رہے ہیں ہم لوگ ایمانداری سے بچوں کی کیئر کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو بچے جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں جو اچھے اسکول میں نہیں پڑھ پاتے تو اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے امیروں کے بچے اسی وجہ سے آگے چلے جاتے ہیں ان کو اچھی ایجوکیشن ملتی ہے اب آپ کو اچھی ایجوکیشن ہم لوگ دے رہے ہیں اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کر آئیں ان کا فیوچر بنائیں ان کا مستقبل سنواریں اور آگے وہ چل کے اپنے ملک کا نام روشن کریں گے آپ کا نام روشن کریں گے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کریں گے تو یہ میسیج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو 26 دسمبر سے پہلے پہلے دانے اسکول بوائز حاصل پور کے اندر آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر ہیں میرا نام سر زبیر شاہ میتھمیٹکس ٹیچر ہے آپ آئیں گے میرا نام لیں گے فارم لیں گے فل اپ کریں گے میرے حوالے سے جمع کروائیں گے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کو فل گائیڈ لائن دیں گے اگر اور بھی کوئی مسئلہ ہوا تو میں خود بھی آ جاؤں گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو آپ کے لیے یوزفل ہوگی اور آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ آگے بھی میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کریں اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتہ اور اگر میرے چینل پہ نیو ہے آپ چاہتے ہیں کہ دانے اسکول کے حوالے سے کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی نیوز کا پتہ لگے انفارمیشن کا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سات گھنٹی کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو آئے گی نیو انفارمیشن آئے گی فوراً آپ تک پہنچ جائے گی میسیج آ جائے گا آپ کو تو اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد